screen ကိုတော့ကျမအရန်ချောက်တယ်ကျမပြောတဲ့အထက်မှာတွေတော်တော်များများပါပါတယ် ကျမတပုတ်တင်လည်းရှိပါတယ်ကျမတို့တခါလဲပြောဥပါတယ်အရန်ကြောက်တယ်ကျမ screen ကိုဘာကြောင့်ကျမ screen ကိုကြောက်လဲဆိုတော့ကျမကလေးတွေနဲ့ဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေနဲ့အကြောင်းနေမှာပေါ့နော်ကျမ pre school စီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ school psychologist အနေနဲ့တို့တာပြဿနာ emotional problem ဆိုနော် academic problem ဆိုပေါ်တာအဲ့ဒီကလေးတွေပေါ်တဲ့ဟာဘာကြောင့်လဲဆို trace လိုက်လိုက်လို့ရှင် screen ကြောင့်ပဲဟုတ်ကဲ့ ဆိုကလေးတော်တော်များများဆိုတာတော်တော်များများဆိုတာ nearly 100%လောက်ကိုရှိရ problem ရှိတဲ့ကလေးပြောတာနော် problem ရှိတဲ့ကလေးတွေ nearly 100%လောက်က screen down ဖြစ်တာဆိုတော့ကျမ screen ကိုတအားကြောက်တယ်တအားကြောက်တော့ကျမပြောတဲ့အထဲမှာတော့နည်းနည်းလွန်တယ်ကျမပြောတာလေ screen ကိုမပေးနဲ့ပြင်အခုကျတော့ ဘာလဲဆိုတော့ online learning နေနဲ့လာတော့ကျမကနည်းနည်းအောက်တလို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲကျမတွေ့ခဲ့တာတကယ်ကျမတို့က psychology ဘိုင်းကနေကြည့်ရအောင် psychologist အနေနဲ့ဆိုတော့ကလေးရဲ့ emotional problem တို့ psychological problem တို့နောက် communication problem တို့အဲ့မှာတစ်ချိန် emotional problem ဆိုတာဘယ်လိုဟာလေးလဲ communication ဆိုတာဘယ်လိုဟာလေးဒီမှာကျတော့တနိုင်ငံလုံးကမိဘတွေပါတော့လေအော် sorry ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချိန်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာမှုလေးတစ်ချိန်လောက်ပြုပေး emotional problem ဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမကလေးကဒေါသတအားကြီးတာစိတ်ဟုတ်စိတ်ကြီးတာခက်ခဲစီဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းကျဲပလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ communication problem ဆိုတာအပြောအဆိုစကားမပြောတာ အခုကလေးတွေများသောအားဖြင့်စကားမပြောဆိုပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဆရာမလာပြောတီချာစာသင်နေတယ်ကလေးကစကားမပြောဘူးအခုတည်းကလည်းသမီးခေါ်ရင်လှည့်မကြည့်ဘူး attention မရဘူးအာယုံစိုက်မှုမရဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ဟိုမှတ်ညံအခုတင်လိုက်တယ်အခုချစ်ချင်းမေ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ခေါ်ရင်လှည့်မကြည့်ဘူးစကားမပြောဘူးဆိုအ ਨੇ ဆုံးကလေးတယောက်ဟာနှစ်နှစ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အတာအလွန်ပြောတာ နှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့စကားပြောရတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့စကားကိုပြောရတော့မယ်မိဘဘာသာရက်ပေါ့နော်မြန်မာဆိုမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုအင်္ဂလိပ်လိုမှုမှုထွတ်ထွတ် communication အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်တာဟာ तू ပြောကိုပြောရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကရေတောက်ချင်မမေးတသားရေတောက်ချင်တယ်ရေတောက်မယ်ပြောကိုပြောတတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကမပြောစကားကိုမပြောရေတောက်ချင်လက်ဆွဲပြီးတော့ရေဘူးထိုးပြတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နောက်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့စကားမရှိတဲ့စကားတွေဒါမှမဟုတ်မေမေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာအဲ့လိုပြဿနာလေးဖြစ်တော့မေမေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့မေမေတွေကဘာပြောလဲ။ဟင်းသူကလေးကအင်္ဂလိပ်လိုမှမှုတ်နေတာပဲ။အဲ့လိုပြောတယ်။ဟလာအင်္ဂလိပ်လိုမှုတ်ရင်ကလေးကရေတောက်ချင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလား။မေမေရေတောက်ချင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောသလား။ဆိုတော့မပြောဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ဆွဲပြီးတော့ရေဘူးထိုးပြတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြော communication အောင်နေရဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ eye contact မရအောင်မျက်လုံးချင်းလည်းမစုံခေါ်ရင်လှည့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာလေးရှိတယ် screen များရင်လည်းဆက်ဆံနေရပေါ့နော်အဲ့ screen များလို့မဟုတ် screen ကြောင့်ကိုဖြစ်တာကျမကျမ years အောက်မှာ screen ပြလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကဟိုဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနှစ်နှစ်အောက်ကလေးကို no screen time ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်တတ်မှတ်ထားတတ်မှတ်ထားကြတာတစ်နှစ်တိုးထားတယ်တက်နိုင်၃နှစ်ထိမပြနဲ့မပြဘူးကျမက၃နှစ်ထိကိုမပြချင်၃နှစ်ထိလားအမှန်တကယ်တော့အမှန်တော့နှစ်နှစ်ပါသူတို့ကပြောတာနှစ်နှစ်၃နှစ်ထိမှမှ၃နှစ်ကနေ၃နှစ်ကြာပြမယ်ဆိုရင်တော့မှအရန်ဟို နည်းနည်းလေးပဲပြရမှာနည်းနည်းလေးပဲပြရမှာအခုကကလေးဟာဟိုအင်နာဆိုရင်တော့အဲ့ကနှစ်နှစ်ကနေသုံးနှစ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာမေမေတော်တော်များများပြလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်ကြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မတိချေရတော့သုံးနှစ်ထိပြောတာပေါ့လေပြမယ်ဆိုရင်တော့တပတ်လုံးလုံးမှာမအမကနီကိုဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးပဲပြအခုချိန်ဒီကနီကဂိမ်းကိုလုံးဝမကစားတတ်သေးဘူး6နှစ်6နှစ်ပေါ့လေဂိမ်းကိုလုံးဝအကျင့်မလုပ်ထားဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြီးတော့မှဟိုဆက်ပြီးဆိုရင်ဒီချိန်ပြောတော့မှဒီမှာဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးထပ်ဆိုပြီးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ခဲ့တော့ကျမ screen အိမ်မှာတအားကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ online learning တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် online အခုပြဿနာအဲ့ဒါချိန်အဲ့ online learning ကလည်းအမှန်တော့ကိုရီလိုမျိုးဒါရေစာတွေဖတ်ထားရသိထားရဆိုဒါ screen ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးအတွက်ကကြဒါသူ့ရဲ့ entertainment ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုသူတို့ကဥမာတနေ့ကိုဆိုရင်သမီးဆိုရင်တသားကိုနာယူဝက်ပေးရဆိုသူ့နာယူဝက်ကိုလည်းသူကလိုချင်တယ်အဲ့မှာ adjust လုပ်ရတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေနောက်ပြီးတော့ဒါကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဉာဏ်ပညာနဲ့နေမဆိုင်မျက်စိ problem ကလည်းရှိသေးတယ်ဒါကိုအများနဲ့စိုက်ကြည့်နေရတာပေါ့တချို့အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်လေဟိုဒီ screen နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကလေးရဲ့အသက်ပေါ့အသက်ပေါ်မှာစောစောကပြောသလိုနှစ်နှစ်ပဲထားပါနှစ်နှစ်အောက်ကတော့ no screen ဒါပေမဲ့၃နှစ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်အောက်ဘာကြောင့်ဟို screen time ကိုနှစ်နှစ်အောက်မပေးလဲဆိုတော့ နှစ်နှစ်ဆိုစကားပြောပြီဟုတ်ကဲ့နှစ်နှစ်အောက်မှာပေးတိုင်းခရီးကစကားမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်စောစောပြောတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီနော်ဆိုတော့သုံးနှစ်ကြာတော့ခရီးကစကားပြောနေပြီဆိုတော့စကားပြောတဲ့ပြဿနာတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာမှမမီနဲ့ communication ကကောင်းကောင်းရပြီတသားနဲ့အပြောအဆိုဆက်ဆံပေါ့နော်အပြောအဆိုဆက်ဆံနေမမီနဲ့ကောင်းကောင်းရသွားပြီရသွားတဲ့ခါမှာခလေးဒီကိုပြောတဲ့စကားကိုနားလေတယ်ခလေးပြောတဲ့ခလေးကလည်းပြန်ပြောတတ်ပြီအဲ့သုံးနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဟို okay နေပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့၃နှစ်ဆိုပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့၃နှစ်မှာ ဘလဲအများကြီးမပေးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့၃နှစ်မှာအများကြီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်လဲဟိုကလေးကသူတို့ explore လုပ်လို့မရဘူးမရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူကြီးတယောက်တောင်မှဟိုအခုဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်း Facebook မှာသုံးနေလို့ရှင်ဗမရတောင်ရန်ဖြစ်ကြတယ်လေဒါပဲသုံးနေတော့ယောက်ျားပြန်လာလို့ရှင်ဟင်းချက်မထားဘူးထမင်းချက်မထားဘူးအဲ့လိုတွေပြဿနာဖြစ်တယ် ကလေးမပြောနဲ့လူကြီးတောင်တော်တော်ဆွဲတယ်တခြားကလုံးနေတနားကြီးဆိုတာအကြာကြီးအဲ့ဖုန်းကိုကင်လိုက်ရင်တနားကြီးတနားကြီးဘယ်လိုပုံသွားမှမသိရောအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှသွားကြတယ်ဆို social skill ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေမှာကြတယ်ကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကလေးကိုလည်းကျမတို့ကများများမပေးဘူးများများပေးလို့ရှိရင်သူများနဲ့စကားမပြောချင်ဘူး ပပောင်းဟိုအပြောဆိုဆက်ဆံငဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ team work တွေပါကြတာပေါ့ကြတာပေါ့အကုန်ကြတယ်အကုန်ကြတယ်အကုန်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့က screen time ကိုကျမတို့ကကြောက်တယ်ကျမကြောက်တာပေါ့နော်ကျမပို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအိမ်အဲဒီတူလေးမီးလေးတွေရှိတာပေါ့တူမလေးကဆိုတော့သူတို့အိမ်သွားလို့ရှင်လေရောက်တာနဲ့ကျမသူတို့ TV ဖွင့်ထားတာကြည့်လိုက် TV ဖွင့်ကျမပိတ်ပလိုက်တာသူတို့အိမ်လာနဲ့ကျမကျမ TV ဖွင့်ထားကျမပိတ်ပလိုက်တာခလေးကလည်းဟိုခလေးတွေကဘာလဲမသိဘူးအရောက်ကြိုက်တာ ဟို press ဆိုတာနဲ့သူကလှည့်ကြည့်လိုက်တာတခါလေအဲ့လိုလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မ screen ကိုကြောက်တယ်နောက်တစ်ခုက screen ကလည်းဒါဒါငယ်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုပြောတာပေါ့ညနေအရွယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကြရင်လေမိဘတွေဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးကတော့မိဘပြမှာဖြစ်တာ哦အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးတွေလည်းဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေအနားမှာရှိနေရမယ်သူတို့ပြတဲ့ဟိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြတဲ့အချိန်တွေမှာမိဘတွေအနားမှာရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ screen ရဲ့ risk တွေအများကြီးဟိုအခက်အခဲတွေအန်ဒီရယ်ပေါ့အန်ဒီရယ်အန်ဒီရယ်တအားများတယ်အန်ဒီရယ်များတော့ तू ဘာကြည့်နေတာလဲဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိရစကားပြောနေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသိရမယ်အကုန်လုံးကိုမများသိရမယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ခလေးကဟို तू သူများတွေနဲ့ပြောချင်တယ်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ချင်တယ်အခုမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ तू တွေ့ချင်တယ်ဆိုပေးပြောရမယ် အဲ့ဒါကျတော့ fiber ကနေ call လုပ်မယ်ပြောမယ်ကိုပါနဲ့ဝင်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောနေလဲဆိုတာကြည့်မယ်သူတကယ်ချင်းချင်းစကားပြောမယ်ပျော်ပါစီအဲ့အချိန်မှာကလေးပျော်ပါစီဒါပေမဲ့သမီးပြောသလိုပေါ့နော်တခြားဟာကြည့်တဲ့အချိန်တခြားဟာကြည့်တဲ့အချိန်တွေရောအကုန်လုံး screen time အကုန်လုံးကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲဟုတ်ကဲ့ခုနစောစောပြောတော့သူကစာတင်နေရသေးတယ်စာတင်နေရတယ်ကဲစာတင်တဲ့အချိန်ကလည်း screen ပဲလေဟုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ screen ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့စာတင်တဲ့အချိန်ကတော့ဒါအเจ้าနေရရောဆရာဆရာမတွေရရောသူတို့လည်း လေ့လာပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့နော်စမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်ကြတာ။မမလည်းကျောင်းမှာနော်ကျောင်းမှာ online လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်။ဆိုတော့ဒါလည်းဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်တော့ block break ပေးရမလဲဘယ်လိုလေးပေးရမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာငြိမ်ပြီးကြည့်မနေရဘူးလေ activity တွေထလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆရာမတို့ဆိုပိုသိပါတယ်စာတင်လေးတစ်မျိုးလိုပဲယူစလိုက်ရင် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမှာထည့်တွဲရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားနဲ့ကြာမို့တစ်ချိန်ရတော့ screen ကို လုံးဝကြောက်တာကြောက်တယ်အမကလည်းစက်ခရွန်ကြောက်ပင်မဲအမကတော့ဒီလက်ရှိကလေးလေးနှစ်ယောက်အမေအနေနဲ့ရောအเจ้าမလုပ်နေအရာနဲ့ရောဒီစက်ခရွန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွဆွေးနွေးကြတယ်ညီမလေးဆိုတော့ဒီပထမပေါ့နော်အမမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများသိပြီးပါမသိရလူရှိလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြဝင်းထင်ပါဆုံးလို့စင်တယ်ထင်ပါဆုံးပြဝင်းထင်ပါဆုံးလို့ဆိုတော့အလကားနောက်တာပါဆိုတော့ကလေးလေးကအငယ်လေးက6နှစ်အကြီးက73နှစ်73နှစ်ပေါ့လေ ဆိုတော့အငယ်လေးကိုပထမဦးဆုံးမှာအမားတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဩရတတော်ကအမားတိတ်ဓာမလေတဲ့ခါကြတော့ game အကြီးလေးကိုအကြီးလေးတော့ကကြတော့အမားငယ်သူ့ကို game ကိုအကျင့်လောက်အကျင့်လောက်တာတော့မဟုတ်ပြင်ပင်၄၅နှစ်မှာသူ game စပြီးကစားကျင်တဲ့အချိန်မှာ Minecraft ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကကဲကစားကျင်တယ် limit တော့အရင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကစားကျင်တယ်ကစားပါစီစီပြီးကစားပေါ့ပြီးလိုက်နေတာပေါ့သူ game ကစားတတ်တယ် game ကစားတတ်တော့အခုချိန်ထိမှာ तू က game ကိုကစားကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အငယ်လေးမှာတော့အမက game ကို ဟိုအတွေ့အကြုံကဒီဘလောက်ပဲကလေးပြုစုပြိုထောင်ရေးပဲရေးပါစေစေစေပေါ့နော်တကယ်မိခင်တယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာလေတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကလေးမြောက်ရတဲ့အချိန်မှာပူပြီးနားလေသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဩရတမှာအခုကဩရတကြောင့်အရင်စပြောမယ်ပေါ့အကြီးလေးမှာအကြီးဖြစ်လာသူကအခု73နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကသူက screen မိုးသမီးတော့ဟာရှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီချိန်ကြီးဘာရှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော်တော်များများကသူ screen ကနေလေးလာတော့တယ်လေးလာတော့ဒီခါမှာသူက animation လုပ်ချင်တယ် animation လုပ်တော့ तू က screen ကိုကြည့်ကိုကြည့်ရတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ပြင်သစ်စာကိုလေ့လာတယ်ပြင်သစ်စာက तू က Duolingo ဆိုတဲ့ website ကနေ तू လေ့လာတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာ तू က screen ကိုကြည့်ကိုကြည့်ရတယ်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတလေမှာမတွေ့ရတဲ့စကားပြောဗီဒီယိုကောခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ screen မှာကြည့်ကိုကြည့်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာလဲ game ပေါ့နော် Minecraft game ကိုလေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်သူစော့ကျင်တယ်စော့ကျင်တဲ့အချိန်ကြာလို့လေသူက screen ကိုကြည့်ကိုကြည့်ရအဲ့တော့ Orata ကိုအမကပြောရတယ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့နော် meeting ပေါ့လေအမတို့မိသားစုကဘာရဲမဲ့ဆို meeting ထိုင်နေပေါ့အမကဒါဒါဒါမလုပ်ရဘူးလို့သူဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုတော့တတတတအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာမိသားစုအတွက်အချိန်ရှိရယ်တတမိသားစုမှာကုညီရမယ့်အရာလည်းရှိရယ်ပြီးတော့ညီလေးနဲ့အတူတူစော့ကစားရမယ့် family time ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်လေးကိုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုအရင်တော့က तू က Minecraft ကစားဖို့ तू ကတပတ်ကို2နာရီယူတယ်ပေါ့လေ2နာရီယူရနေပြီးတော့တပတ်ကို2နာရီ2နာရီရောကနေမေမေရဲ့တတအခု Minecraft ကို तू မကစားတော့ကျင်တော့ဘူးအဲ့အစားမှာ animation ကို तू ပို့လုပ်ချင်တယ် तू ပို့လေ့လာချင်တယ်ဟုတ် ဒီ animation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူပိုလို့ပိုလင်းလာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုသူကတနားကြီးသူမယူတော့သူကသူအချိန်ကိုညှိပလိုက်ညှိပလိုက်တယ် adjust လုပ်တယ်ပြီးရခါမှာတတသူလည်းတည်ရဘာတိတာလဲဆိုတခါလေသူ animation လုပ်နေရပဲမေမေဒါလေးတာပြအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ထက်ကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူအရင် aggressive ဖြစ်လာတယ်သူစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါ screen ရဲ့ကောင်းပြောချင်တာကောင်းတာပဲ teacher ကြီးပြောတာကိုလက်ခံနေဆိုကောင်းတာကိုလုပ်တာ ဒေါင်မပေါ့လေဒေါင်မဒီဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိရဲအော်ရတာသူရှင်းပြတယ်အမကိုသူကမေမေတတအခု screen ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တတအုံနောက်မှာရှိရဲပေါ့နော်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းနေရဘလို့ဖြစ်လာလဲပေါ့သူကစာအရန်ဖက်တဲ့ကလေးဆိုတော့လေသူနားလေတယ်သိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကသူလည်းသိရဲအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ပြီးစပိန်စီးခိုင်းတာမျိုးတို့အစိမ်းရောင်တွေကြည့်ခိုင်းတာမျိုးစိတ်ကို relax ပြန်ရမယ် စိတ်တန်တောက်တက်တာဖြစ်စေမယ့်အရာမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်က activities မှာကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားပြီးတော့ချွေးထွက်တဲ့အရာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင် stress ကလည်းစိတ်ဖိအားကလည်းရော့ကြလာတယ်အဓိကကလေပြီးရဲ့ခါမှာသူစက်နေရတီးမယ်ပေါ့လေစက်နေရတီးမယ်စက်နေရတီးရဆိုလို့ရှိရင် music ကလည်းဒီစိတ်ဖိအားရော့စေတယ်ပေါ့ပြောချင်တာဒီ screen time ဒီ covid ကာလပေါ့လေခုနကလမ်းကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောရရင် covid ကာလမှာကလေး screen time ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာ အဲ့လို screen time တအားများသွားပြီဆိုလို့ရှင်ငကိုစိတ်ဖိအားရှိရဲ့အပြင်ကိုပို့ပြီးရောကလေးက aggressive ပို့ဖြစ်လာတာအမေတွေကလည်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ကလေးကလည်းတစ်ခုလဲဆိုအဲ့ဖုန်းကိုချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးရောစိတ်ဖိအားနဲ့ဒီ ယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေတီချေးရပို့ပြီးတော့သမီးထက်ပို့ပြောတတ် stress hormone တွေထွက်လာတာထွက်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတိတိတတလေးပို့ဖြစ်လာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ကို short ချဖို့ short ချဖို့ဆိုတာပြောရရင်အားနာပါတယ်မမေတွေကိုမြေပြင်အခြေအနေကိုမြေပြင်မြေပြင်ချက်ကိုကိုယ်နဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမြေပြင်အခြေအနေကိုလည်းလက်ရှိနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာရဒါပေမဲ့အမားတို့က parenting point of view နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တာကြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မထောက်ခံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပို့ပြီးတော့ကောင်း ကျင်းနေဆိုပေမဲ့လေမအမားတို့ဒီအချိုရည်ကမတောက်ပါဘူးပေါ့လေအချိုရည်မတောက်ပါဘူးဒီပါလေစီကြုံမုံနေမစားဘူးအလွယ်ကိုကဝယ်စားလိုက်ပြီမဲ့ဒါကြီးကဟိုတောင်းပါလေ healthy food မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့စားလိုက်ရပြီမဲ့ healthy food မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံလက်ခံရမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပြောပြတာပါဆိုတော့ဒီဟာကြီးကဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့စိုးလာစေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တော့ကောခရီးတော့ကောစုအနေနဲ့ပေးတဲ့ဟာတွေရော အဲ့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်လေနောက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဆမကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆမရဲ့သား73နှစ်လေကျမပြောချင်တာက under 3ပေါ့ under 3 on ဆက်ပြဆက်ပြ under 3မှာတော့လုံးဝပေးလို့မရဘူးလုံးဝမပေးလို့မရဘူးရမ်းကြောက်တယ်ဆိုတာ screen ကလေ ဒီမှာ preschooler လေးတွေ preschooler လေးတွေ primary လေးတွေမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကလေးအဲ့ဒါကြောင့်ကနီကိုကြောင့်အမဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကနီထားလေးကကြောင့်စိတ်သားလေးနဲ့တိတ်မကွာပေါ့လေကနီလေးနဲ့ကကြောင့်တတန်းတန်းနေပေါ့သူ့အမတပတ်လုံးလုံးမှာတနာရီပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်တော့နဲတယ်သူနဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခုနစိတ်ပြောသလိုပေါ့နော်အရုပ်ကော section ရောနှစ်ခုစလုံးမှာအမစုပေးတံပြီးလုံးဝမလုပ်ပေးထားဘူးသိလားအမသူကပြောတယ်ပေါ့နော်တတဒီဟာလုပ်လို့ရှိရင်ကလေးတွေကပေါ့မိမိသားကိုတတ7မိနစ်တိုးပေးမလား9မိနစ်တိုးပေးတတလုံးဝမရဘူး consistency ရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအရေးကြီးတတလုံးမမရအောင်တတမမရတနိုင်ဆိုတာသူ့ဖေဖေရလို့ပြောတတကြကြကြည့်လို့တတအုံနောက်တွေပြက်ကုန်နေမယ်တိလားတတဒီဟာပေါ့လေတတလေးလာလို့ဟိုကြက်နာလေးလာလို့မရပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတတအများကြီးပြလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့လုံးဝစုပေးတန်ပေးတယ်မလုပ်ထားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတိလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာလေဟုတ်သူမတောင်းတော့ဘူးသူသုံးလေးခါလောက်ကလေးတွေကကလေးတွေကကိုထက်ပူလဲပါတယ်သုံးလေးချိန်လောက်လေတောင်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဟာကိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက် တစ်ခုကမေမေရက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရက်ကိုရက်ရတယ်သူတို့မရက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာ9မိနစ်ပို့ပေးပါ10မိနစ်ပို့ပေးပါအလိုမလိုက်ရဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာအလိုမလိုက်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ adjust တော့လုံးရတယ်ပေါ့ကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပေါ့လေသူတို့ကငကိုတဲ့ကအမကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုနေရတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လေသူတို့ကြည့်ချင်တဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်ဥမာ3မိနစ်လောက်ပဲအဲ့ဗီဒီယိုကကြံတော့တယ်အချိန်ကပြည့်နေပြီဆိုခလေးက stress ကအဲ့မှာများနေပိတ်ရမှာလားဆက်ကြည့်ရမှာလားပေါ့ဥမာစိမ့်လောက်တာကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်3မိနစ်5မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့ neglect လုပ်လိုက်ကိုလေးကိုရှုလို့ရတယ်အမောင်ပေါ့ဥမာနိုင်ဝက်တနာကြီးကြည့်နေရမဟုတ်နောက်ထပ်10မိနစ်ပို့ကြည့်လို့လဲ ဘာမှမထိခိုက်မသွားဘူးဆိုရင်သူလည်းဘာပဲပြောပြောဒီကြည့်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြေနှက်မှုအပြည့်ရအောင်သူသူ့ချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရအောင်ရယ်ကိုလည်းဟိုဘာမှမထိခိုက်တော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေဟို psychology မှာလည်းရှိတယ်လူတွေကဗာလဲဆိုတော့ တခုခုကိုပြီးကငင်းရင်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာပေါ့ဒါဟိုဒီပြဿနာတခုတည်း screen ကိုပြောတာမှာဘာပဲဖြစ်ဥမာကဏ္ဍတခုတွေ့နေပြီးပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အချိန်ကပြည့်တော့မယ်ပြီးအောင်တော့ဒါကိုပြီးအောင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဘာမှမဆိုပြဿနာတခုကဟို အပီးတက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်မို့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဟို screen ကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့အပီးတက်ချင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုကတီချေးပြောသွားတဲ့အထင်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့လေကလေးကြီးတွေကိုဘာသုံးနေလဲဆိုတဲ့ဟာသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအမ Orata solution နဲ့အမတို့ဒီလိုပဲအိမ်ရှိမှာကွန်ပျူတာအကြီးတစ်လုံးမှတို့ထားထားတယ်ပေါ့လေ desktop ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဟာနဲ့ပဲသူ့ပေးသုံးတယ်သူ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အမတို့ပေးမသုံးဘူးတယ်လီဖုန်းနဲ့ပေးသုံးလို့ရှင်သူဘာသုံးနေလဲဆိုတော့ကိုမသိတော့ပြီးတော့သူကအခုနည်းနည်းကြည့်လာတဲ့အခါသူ Instagram account လေးမှာသူစနေရကြည့်ရလေးတင်နေ ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ account ကို password ကအကုန်လုံးကိုအမားတို့သိအောင်လို့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူကသူ့အမားတို့ပုံမှန်လေးနေပြောပြောတယ်ခိုးပြီးတော့အမားတို့မလုပ်ဘူးတတက session နဲ့မပြည့်သေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေမေကတတနဲ့ဘာသုံးလဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုအကုန်လုံးမေမေတို့သိဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ password ကိုတတခံလို့မရဘူးအကုန်လုံးလုံးရမယ်တကယ်လို့တတကမေမေတို့ကြည့်အောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တတမသုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့အမှန်တမ်းပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲလုပ်တယ်သူတို့ by force နဲ့တော့ น้ามีแม่จีเมสมามอยู่อมารุมันเลิกกูบอกนี่อะไรเราเองก็ต้องเนี่ยหาดีบอกซีฟัม caring for well being